i hi haurien algunes informacions que tenen a veure, de les informacions que han aparegut, que tenen a veure amb, amb dependències municipals o amb alguns treballadors municipals o excàrrecs eh, polítics o gerencials vinculats a l'Ajuntament de Barcelona. La Guàrdia Civil que s'ha presentat en les dependències de BIMSA ha requerit informació, expedients referent a quatre contractacions del mandat anterior. No? Aquestes, eh, aquestes quatre contractacions eh, són les que fan referència a les obres del paral·lel, una altra a la urbanització del carrer Lucà, un altre expedient referent al carril bici entre Bac de Roda i Felip II, i un quart expedient que tindria a veure amb, el, amb eh, les obres del passeig Mirador de les Aigües, de la carretera de les Aigües, no? Collserola. Després també hem conegut eh, que allà mateix a la plaça de les Glòries s'ha desplaçat eh, també eh, la Guàrdia Civil per requerir eh, informació a la direcció d'obres de la mateixa plaça. Però només els fets que coneixem, diguem-ne que són prou preocupants com, com a mínim per obrir un expedient informatiu, no? eh, i això sí que ho podem fer immediatament, no? també per facilitar la col·laboració amb la justícia i encara no sabem si hi haurà persones que actualment estiguin en funcions a l'Ajuntament de Barcelona que quedin amb algun tipus d'acusació o no. I per tant, no, no podem fer cap, eh, cap judici prematur en aquest sentit i evidentment s'ha de respectar abans que res la presumpció d'innocència